အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Facebook တုံးတဲ့သူတိုင်းဆောင်ထားရမယ့် post တစ်ခုအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဘသူက reaction ပေးတယ်လေ comment ပေးတယ်လေဘသူကအာဒီခါမှအထက်မလုပ်ဘူးလေဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော် tool တစ်ခုကို message ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် Google ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရမယ်ပြီးတော့အမှကျွန်တော် MU amount equal tools for Facebook Otro punyame That's when the matuya multiple tools for Facebook Google Chrome Ara Okay add to Chrome Otro extension ma add add to Chrome add extension Otro ne ဒါဆိုရင်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ Chrome ထဲမှာနေရာယူထားပါပြီ။ကဲဒါကတော့ဘသူက reaction ပေးမပေးဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အတွက် app စီကိုရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ tools ကိုနှိပ်မယ်။ဒီမှာအာ inter reaction scanner ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီ။နည်းနည်းအချိန်ပေးရပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာပါပြီ။ဒီမှာဒီဒါကတော့ ကျွန်တော်ကို reaction ပေးတာ420 comment ပေးတာ6ခု reaction ပေးတာ395 reaction ပေးတာ20ဟော comment ပေးတာ29နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်များတော့အဖြစ်နောက်ဆုံးကနံပါတ်ဒီကဒီမှာ45 456ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့တင်ကြီးချင်းဒီ reaction တစ်ခါမှမပေးဘူး comment တစ်ခါမှမပေးဘူး ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင့်မှာနေရာယူထားတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲကြောင့်ဒီလိုတငယ်ချင်းတွေကိုထုတ်ပြီးမှတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေကိုဖြည့်ဖို့ဒီ apps ကအင်မတန်မှအသုံးဝင်တဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့ဘသူက active ဖြစ်နေတယ်လေဆိုတော့ကိုလေဒီ app မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာ သူက pitch ဘယ်နှခုမှာအာ light ပါဝင်ထားတယ်လေဆိုတာကိုလေဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ take ကနေကိုမကြိုက်တဲ့ pitch ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုရွေးပြီးမှဒီမှာ unlight bottom ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ page ကနေကိုမိမိ automatic ထွက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပါမယ်ဒီ Facebook group ပေါင်းပင် group မှာကိုကကို Facebook ကဝင်နေသလေးဆိုတာလေးဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေကိုမလိုချင်တဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ကနေကိုထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနလိုပဲဒီမှာ click လုပ်ပြီးမှဒီမှာ leave ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ group ဒီကနေ automatic ထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Facebook သုံးတဲ့အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်